Me llamo Candela y tengo 25 años. Soy de Toledo, una ciudad no muy grande en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, cerca de Madrid. Toledo es conocida como la ciudad imperial y en ella convivieron tres culturas, cristianos, judíos y musulmanes. Sin embargo, todos los veranos los paso en Guadix, una pequeña ciudad en la provincia de Granada, en Andalucía, al sur de España. Allí nació mi madre, una mujer muy espiritual y bastante hippie. Ella conoció a mi padre en un viaje por Europa. A él no lo conozco, porque eran bastante jóvenes y abandonó a mi madre cuando se quedó embarazada, aunque ella parecía estar feliz. También tengo una hermana solo por parte de madre. Tenemos padres diferentes. Se llama María. Hace tres años que no la veo. La echo de menos. Un día se fue de casa y no volvió. Mi abuela es la más sensata de toda la familia. Siempre es amable y no le gusta en absoluto coser. Ella es más atrevida. Vive en el campo y no le da miedo nada. Mi mejor amigo se llama Pedro y es de Guadix, aunque actualmente vive en Madrid. Siempre me ayuda con todo y a pesar de la distancia solemos hablar a menudo. Estos son el resto de mis amigos. Todos somos muy diferentes, pero nos compenetramos muy bien. Les adoro. Mi situación actual no es ideal. Llevo ocho meses en paro. La tasa de paro en España en el 2016 era de un 19%, cifra que aumenta un 43% entre las mujeres menores de 25 años. Y yo tengo 25 ahora. Estoy frustrada. Y ya que mi madre ha decidido irse a un retiro espiritual con su nuevo novio, yo he decidido mudarme a Manchester. ¿Cómo será Inglaterra? ¿Qué tiempo hará? ¿Conoceré a gente nueva? ¿Seré bienvenida? Tengo demasiadas preguntas en estos momentos. Váyate la candela, váyate la candela. Viaja de España a Inglaterra sin su madre ni su abuela. Qué aventurera es Candela, qué aventurera ella es. Váyate la candela, váyate la candela. De colores se viste ella, alegre y dicharachera. Qué divertida es Candela, qué divertida ya es. Váyate la Candela, dale, dale Candela, baila, baila Candela, váyate la Candela. perdona, quiero decir sorry. No te preocupes. ¡Ay! ¿Eres española? Sí. Uf, menos mal que encuentro a alguien con quien poder hablar. Me llamo Candela. Yo soy Carolina, encantada. Encantada. ¿Acabas de llegar? Sí, justo ahora. ¿Tú llevas mucho tiempo en Inglaterra? Una semana. ¿Y has venido a trabajar o a estudiar? Pues vengo a buscar trabajo. Soy arquitecta. ¿Y tú por qué has venido a Inglaterra? Mm, para alejarme de algunas locuras que están ocurriendo en casa últimamente. Resulta que ahora mi abuelo... Mm, bueno, nada, prefiero no aburrirte. Decidí estudiar periodismo en la universidad, eh, solicité algunas becas y me han concedido una aquí en Manchester, así que aquí estoy. ¿De qué parte de España eres? Soy de Toledo. Tu acento es más del norte, ¿no? Más o menos, soy de Salamanca. ¡Ay, Salamanca! ¡Es preciosa! Una vez fui con unos amigos y la verdad que lo pasamos muy bien. Sí, principalmente en la universidad. Hay mucho ambiente universitario y muchas cosas que ver y hacer. ¿Y conoces a alguien por aquí? Pues no, qué va. Me he venido un poco a la aventura. Necesitaba un cambio de aires. Y bueno, es que en Toledo y en España en general, la cosa en cuanto al trabajo está bastante regular. Así que a ver si hay suerte. Yo tampoco conozco a nadie y llevo una semana buscando piso. Bueno, ¿y tienes algún número de teléfono o algo para quedar un día? Sí, claro. Gracias. Bueno, te tengo que dejar, que viene el autobús. Vale. Encantada, mucha suerte. Venga, adiós. dónde estará el alojamiento que he reservado, que necesito quedarme aquí las dos primeras noches. ¡Ah! Pero qué tonta, si está allí. Voy. Número uno. No me abre nadie. Ah, ¿Qué hago? Ah, creo que me dieron unas llaves, sí. En mi bolso, en la maleta. Voy a ver. A ver... Pero... ¿Dónde está mi bolso? ¿No está? ¡Lo he perdido! Voy a llamar por teléfono. ¡No, no tengo batería! ¡Perdona! Sin dinero, sin tarjeta de crédito, el móvil no funciona. Váyate la candela.